Salut! Vreau să-ți vorbesc despre a eșua. Mulțumesc, Carmen! Pentru mine, a eșua uh, este imaginea unei rachete care vrea să, uh, să plece în cosmos și înainte ca acea persoană să apese butonul și racheta să-și ia zborul, există un punct de minim. Acela este pentru mine a eșua, punctul ăla de minim, dar fără de care Racheta nu poate să-și ia zborul. Pentru tine ce înseamnă a ieșua? Ceau!